皆さんこんにちはこれからメビウスカライドサイクルと呼ばれる 3D3 次元の面白い形を作っていきたいと思いますこれはここオイストの科学者が発明したんですよ普通カライドサイクルっていうのは6つの三角錐からできているんですけどこのメビウスカライドサイクルは7つとかもっと多くの三角錐でできているんですそしてこの特別な幾何学は 内側から外側へ回し続けることができるんですとっても不思議な形をしているでしょうみんなもすぐに作れますよ必要なものは紙、ハサミ、そして糊ですはじめにこの型紙を印刷しましょう印刷したら線に沿ってハサミでチョキチョキチョキチョキと切っていきます 難しければ大人の人に手伝ってもらいましょうね安全第一です OK これで型紙を切り終わりましたこれから折っていきましょうまずこの線を谷折りで折っていきます色のある面が内側にくるようにしましょうくるくる巻き込まないで一つ折ったら広げてまた次の線を折ってというのを繰り返していきます できましたかそれでは次に行きましょうこの線も折っていきます今度は山折りですさっきとは反対に白い面が内側に来るように折ってくださいねそれからこの線も谷折りで折ります ここも白い面が内側にくるように折ります折り作業が終わったらこんな感じになりますではいよいよくっつけていきます型紙をよく見ると端っこに番号が見えますねここに糊を塗っていきます1番から始めましょう同じ色同士がペアになります1番には オレンジ色の印がついているので反対側のオレンジの部分を重ねましょう同じように2番3番それから4番ペアを重ねてのり付けしていくとこんな感じになります最後は閉じて輪っかにします 5番を6番の下に押し入れて6番に糊をつけてこうやってできましたこれで自分だけのメビウスカライドサイクルができましたねかっこいいですねこの型紙はこちらのリンクからダウンロードできます